你觉得打完有什么感想？没什么，超痛的。哪里痛？我看看。哪里？这这里吗？哎，比起两手有没有特别重？没有。那你你呢？你呢？阿冕，你有什么感想？这是要抛出去的影片哎，真的？啊？你还比？你比什么？你刚比什么？ 是这样吗？ <coughs> 我们来采访别人，我们一起去采访那个那个啦，一要阿婉，你去采访啊，采采访林伟健。好，去。你过来啊。我要洗手啊。我要洗啊。请问你在这里吹电扇有什么？ 很舒服，那你怎么不打呢？哦哦，没球了哈。你有一只风哎，有风，头发吹动的感觉。你在录影。对啊。哎，下一站。哦，好吧，你去吧。哎，Hello。刚刚好，我来。那你打完有什么 feel？我下次就要戴手套。了。可是你手套里面都湿湿的。 哎，呦，手汗不是我流的，要晒干了。家长晒干。有啊，正在晒。你看我长了那么多茧。哪里？我看看。看没？这一个茧，一个茧，两个茧，一个茧，两个茧。你可能是骑脚踏车造成的。哎，今天打完高尔夫有什么感觉？觉得很开心，看到你更开心。哇，胡烂嘴耶！ <laughs> <laughs> 帮我占个位置啊！我要四个，拜拜。哎，打完有什么感觉？打完就是手手累，手累。有有痛痛吗？有痛痛吗？长茧吗？我看看。长茧没有，就是冬天太冷。哦，冬天太冷。 <laughs> 啊，你呢？你有有什么感觉吗？没有。嗯，这这位有什么 feel 吗？打完之后累吗？ 还好，我今天球有点少。哦，好吧，拜拜。哎，贵农来了。你这是要走了吗？对啊，要走。要上车了吗？要。拜拜。